El Pla Ciutat Refugi de Barcelona ja està en marxa. Ignasi Calbó serà el responsable de coordinar els recursos necessaris davant l'arribada de refugiats a la ciutat. Barcelona està preparada, Barcelona està preparada per rebre un primer de contingent de 2.000, de 3.000, de 4.000 persones, les que hagin de ser. Barcelona podria tenir un doble paper, ho hem dit ja, que és no només ser eh, ciutat d'acollida en si mateixa, sinó també un primer lloc d'entrada, no? un hub perquè té més serveis i té més capacitats que altres poblacions i per tant pot ser un lloc d'entrada on es faci una primera atenció. Es reforçaran diversos equipaments de la ciutat, un d'ells el SAIER, el Servei d'Atenció a l'Immigrant, l'Emigrant i el Refugiat de Barcelona. També s'amplia la partida destinada a cooperació per donar suport a entitats d'asil que treballen en les zones europees de trànsit. Per últim, es destinarà una partida del pressupost de 2015. Proposem també que 10 milions d'aquest superàvit del 2015 siguin destinats a la política política de, de refugi i asil a la ciutat, que evidentment en gran part passaria per destinar-lo a les entitats que es dediquen ja a treballar aquest tema. L'alcaldessa encapçalarà els pròxims dies un equip municipal que visitarà diferents ciutats europees d'acollida.